Estatutaren ezartzenaren aurrean eta etxeratze prozesuaren aurrean oztopoak jartzen jarraitzen du. Eta berriz ere, herri honek behar dituen konponbiderako eta elkarbizitzarako bide horretan oztopoak jartzen ditu. Berriz ere, Euskal Presoen etxeratzearen aldeko oztopoak eta erasoak. Berriz ere, herri honek behar duen konponbidearen aldeko bidean atzera uratxak. Berriz ere, hauzitegi nazionala bezalako epaitegi batek, bere mendeku gozea erakutsi nahi dugu. Azierrek ia hogeita inurte dara matza espetxean, gehienak baldintza oso gogorretan. Urriaren zeitik, matuteneko espetxe tratamenduetako batzordearen arabera, baldintza guztiak betetzen zituelako, Eusko Jaularitzak irugarren graduan jarri zuen inongo arazori gabe eta legeak dion bidean jarraituz, bergizarteratze fasean aurrera eginez. Eta uzitegi nazionala bezalako salbuespenezko organo juridiko batek, garaileen eta garaituen arteko eztabaida argi eta garbi markatzeko asmoz, bolti horren eta beste guztien etxerako bidea oztopatu nahi du. Herri honetan, ezingo da horrela egin, ezingo da alkar integralik eraiki, bat direta presoen korapiloa azkatzen ez bada. Euskal preso, iez lari, eta deportatuak etxean bat ditugu etorkizunari eta alkar bizitzari aurrez aurre begiratzeko.